पिंपल्स की समस्या हर किसी को होती है सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को इसका सामना करना पड़ता है लेकिन क्या आप पिंपल्स की समस्या से जूझ रहे हैं चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो गए हैं हर सुबह उठते ही कोई नया मुहासा दिख जाता है अगर हाँ तो डरे नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ बेहद ही आसान उपाय हैं जो पिंपल्स खत्म कर सकते हैं पिंपल्स होने के बहुत से कारण होते हैं पिंपल्स को ठीक करने के उपाय जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं यदि आप ऑयली स्किन से खुद को बचाना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी दो चीज़ों के बारे में जिनके इस्तेमाल से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है हम बात कर रहे हैं नींबू और शहद की नींबू और शहद मुहासों के लिए खूब इस्तेमाल किए जाते हैं चेहरे पर अगर दाने हो गए हों तो नींबू और शहद से बने फेस पैक और घरेलू नुस्खे आपके पिंपल्स को दूर कर सकते हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है आपको जो सामग्री चाहिए वो है नींबू का जूस और एक चम्मच शहद सबसे पहले एक कटोरी लें और इसमें नींबू का जूस निकाल लें इसके बाद कटोरी में शहद मिलाएं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें इस मिश्रण को अपने चेहरे पर और पिंपल्स वाली त्वचा पर लगा